Tu viens faire l'intro avec moi L'intro Dis bonjour Salut la petite Herbie Hello Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Je vous le dis tout de suite, si vous me suivez exclusivement pour le contenu Disney et que vous ne vous intéressez pas à la personne qui est derrière les vidéos, je vous conseille tout de suite de zapper cette vidéo parce que dans cette vidéo je ne vais vous parler que de moi, de ma vie, de mes goûts. En fait ce sont des questions qui reviennent très souvent sur les réseaux sociaux et sur mes lives YouTube. C'est pourquoi je me suis dit que plutôt que de répéter tout le temps la même chose, j'allais vous faire une vidéo où j'allais vous parler du coup de comment est née ma passion pour Disney et de tout un de petites choses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous n'êtes pas forcément habitué à regarder toutes mes vidéos ou que bah, franchement ça vous a pas marqué et je peux le comprendre, cette vidéo va être là pour répondre à toutes vos questions. Alors du coup, ça va être une vidéo vraiment blabla, donc je vous invite à prendre un chocolat chaud, des gâteaux, tout ça. Euh, vous avez l'habitude avec moi et de vous poser. Donc pour être très honnête avec vous, je pense que j'ai toujours baigné dans l'univers de Disney. Mes parents aimaient bien Disney, le parc a ouvert ses portes en 1992. La première visite que j'y ai faite c'était en 96 puisque c'était pour l'anniversaire de mes 3 ans. Et mes parents m'ont vraiment toujours baigné dans cet univers. J'ai souvenir d'avoir plein de vêtements euh, d'enfants, de bébés euh, aux imprimés Disney. J'ai souvenir également d'avoir eu beaucoup beaucoup, de cassettes Disney que je regardais, re-regardais, re-regardais, re-regardais en boucle. Tous les soirs, mon père me racontait une histoire puisqu'on avait tous les livres Mickey Club du livre. Mes parents m'ont vraiment initié à cet univers et le truc qui est assez drôle, c'est que beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que j'aime pas Minnie, mais en fait la vérité c'est que même gamine, j'aimais pas Minnie. C'est-à-dire que je n'avais pas de peluche Minnie, je ne faisais pas de photos avec Minnie ou quoi que ce soit, je n'aimais pas Minnie et euh, j'avais pourtant plein de vêtements Mickey, donc je ne sais pas c'est inexplicable, je pense que c'est vraiment physique, j'ai un vrai problème avec le personnage, ça a toujours été. Et du coup je suis fière de ne pas avoir de photos de moi enfant euh, serrant une grosse peluche mini dans ses bras ou quelque chose comme ça. Et en fait j'ai souvenir quand j'étais vraiment très très jeune que mon père m'avait dit que le jour où j'aurais mon bac avec mention, il m'emmènerait à Walt Disney World. Donc c'était un rêve qu'on avait tous les deux. Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits derrière mais il y a Clochette qui est dans son quart d'heure de folie et qui est en train de faire des bêtises. Donc... Euh... <laughs> je n'arrive pas à l'empêcher de jouer avec son jouet en plastique, donc voilà, on l'entend un petit peu. Moi, ce rêve, je l'ai gardé dans ma, dans ma tête vraiment toute ma vie, et j'ai eu mon bac avec mention. Le truc, c'est que la famille s'est agrandie, j'ai deux petits frères, et forcément, le budget pour deux personnes, c'est pas le même qu'une famille de cinq. Je suis partie par la suite toute seule à Disney, mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, et je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes mes vidéos sur Walt Disney World pour en savoir plus sur le sujet. Les films Disney que je regardais le plus quand j'étais gamine, c'était Dingo et Max, et euh, le beau de Notre-Dame, même si je comprenais pas le sens derrière, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une fascination pour ce film. Tous les films des années 90 de façon générale, de toute façon c'est vraiment les films Disney que je préfère. Et j'avais énormément de jouets Disney, etc. J'ai été 3 ou 4 fois à Disney enfant, vraiment euh, jusqu'à l'âge de mes 8 ans. Celui dont je me rappelle le plus c'est l'anniversaire de mes 6 ans avec mon père et ma mère, où on avait été à l'auberge de Cendrillon. Je vous en avais déjà parlé dans un live d'ailleurs. Après mon père a eu l'occasion d'avoir pas mal de place avec son CE, ce qui faisait qu'on y allait plusieurs fois euh, dans l'année. Il y a eu la période également où Disney <laughs> envoyait des, des passeports annuels gratuits et donc avec ma famille on y a eu le droit plusieurs années de suite. On va dire que jusqu'à à peu près mes 14 ans on y allait très très souvent sur le parc et en fait au bout d'un moment il y a eu la lassitude. C'est vrai qu'on y allait très souvent, qu'il n'y avait pas spécialement de nouveautés et puis bah moi je rentrais dans l'adolescence donc c'était une période où j'étais pas dégoûtée par Disney, c'est juste que ça m'intéressait pas plus que ça. J'étais plus vraiment à jour sur les films, les derniers que j'ai vus c'est Monstres et compagnie et Les Indestructibles donc dans les années 2004-2005 euh, parce que bah, j'avais mon petit frère qui était plus jeune que moi mais c'est vrai que entre 2005 et 2010 euh, Vraiment, j'ai eu une grosse coupure au niveau de l'univers de Disney et ça m'intéressait pas plus que ça. Pour autant, j'ai toujours ressenti ce manque. Euh, c'est vrai que j'avais très envie de retourner à Disney et que bah on n'en avait pas forcément l'opportunité, donc ça, ça me rendait un petit peu triste. Et alors, comment est-ce que j'ai replongé là-dedans C'était très simple. J'ai commencé à travailler à l'été 2011, euh, donc j'avais tout juste 18 ans, et avec ma première paye, j'avais très envie de m'offrir des figurines Fée Clochette. Fée Clochette, c'est pour moi le personnage qui symbolise le plus l'univers Disney avec Mickey, et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une grosse période où j'aimais beaucoup collectionner les fées, et donc bah, j'avais très envie d'acheter les fées au mois d'anniversaire Disney, donc c'est une collection Jim Shore qui existait avant, que je n'ai pas gardée d'ailleurs, et donc j'avais commencé à acheter les mois au Disney Village, donc dans la boutique euh, avec toutes les collections. En faisant des recherches sur ces fameuses figurines, j'ai découvert le forum Disney Central Plaza, qui est donc un forum euh, dédié aux fans Disney. Donc de base, j'étais surtout là en tant que spectateur pour lire vraiment les sujets, etc. Et petit à petit, bah, je participais un petit peu, mais j'étais pas vraiment hyper active, je me suis fait quelques amis, euh, euh, moi j'étais surtout sur la partie collection, c'était ce qui m'intéressait le plus. Dans la foulée, comme j'ai beaucoup bossé avec mes jobs étudiants, etc., bah, je m'étais pris un passeport annuel pour moi et pour mon chéri, donc on y allait ensemble. Et c'est comme ça en fait que progressivement, euh, je me suis remise dans le truc, donc une fois que j'étais inscrite sur le forum Disney Central Plaza, c'est là que j'ai découvert en fait que Disney c'était une passion qui était aussi partagée par beaucoup d'adultes qu'il y avait énormément de choses dans l'univers Disney, notamment les Art of. Je me suis réintéressée surtout au cinéma Disney. C'est vrai que les parcs, ça m'est venu euh, progressivement. J'étais beaucoup à Disneyland Paris. Après, euh, le reste, j'étais pas forcément spécialement intéressée par tout ça. Et <laughs> d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez pas beaucoup de vidéos vraiment sur les parcs Disney, sur les secrets, etc. sur ma chaîne parce que bah... C'est pas ce qui m'intéresse le plus pour être franche. Et donc j'ai commencé à faire ma collection, à amasser de jolies pièces, à amasser également euh, tous les livres que vous pouvez voir derrière moi, et du coup, dans les commentaires, quand vous me dites que euh, vous trouvez ma collection magnifique, que vous avez envie d'avoir la même, à chaque fois, je vous réponds que avec le temps et l'envie, vous allez y arriver parce que bah moi, ça fait bah, presque 8 ans que je collectionne, donc forcément, j'ai beaucoup de pièces qui se sont accumulées et puis j'ai fait beaucoup de tri en même temps, donc euh, voilà. En fait, j'ai commencé à devenir tellement fan que du coup, j'avais très envie euh, de participer à un site de fans, de pouvoir écrire sur l'univers Disney puisque bah l'écriture est l'une de mes passions, c'est vraiment une vocation chez moi. J'ai été voir Disney Gazette, ils recherchent une personne pour s'occuper de tout ce qui était critique cinéma, etc., euh, donner euh, les informations sur les films Disney, et en fait ça m'intéressait totalement, donc du coup j'ai rejoint l'équipe. J'ai pas écrit très longtemps, je pense que ça a dû durer un an maximum, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, du coup j'ai eu l'occasion d'aller à certaines projets à pouvoir voir plein de choses de l'univers Disney, enfin c'était vraiment super intéressant. Euh, j'étais pas extrêmement proche de l'équipe, d'ailleurs je ne sais pas s'ils se souviennent de moi, mais à l'époque j'écrivais sous le pseudo La Fée Clochette. Avant de partir à Walt Disney World, ma copine Betty me disait mais, mais Aurore il faut que tu fasses des vidéos, enfin fais des euh, montre-nous comment ça se passe. Le truc c'est que bah moi les vidéos, les youtubeurs que je connaissais c'était des youtubeurs beauté, des youtubeurs lifestyle, des youtubeurs humour et je pense que vous m'avez vu par exemple cuisiner ou euh, <laughs> faire du maquillage sur ma chaîne, déjà c'est pas des choses qui m'intéressent plus que ça et surtout j'ai pas du tout la prétention de me dire bah voilà je peux apprendre quelque chose, je peux apporter quelque chose sur la plateforme. À part vous faire rire avec mes bêtises et mon incompétence, je et en fait, c'est une fois à Walt Disney World que je me suis rendu compte que j'avais envie de partager en fait cette passion. J'avais envie euh, d'apporter ma pierre à l'édifice, j'avais envie de partager tout ce qui est autour de moi parce que bah, sur le forum, c'est vrai que je m'y sentais bien, je lisais beaucoup les autres, mais j'arrivais pas à trouver vraiment ma place, à m'investir, à parler, à me mettre en avant, à montrer ce que je possédais, etc. Donc du coup, j'étais vraiment spectateur et j'avais envie d'être acteur, actrice. Et quand j'étais à Walt Disney World, je me suis dit mais en fait c'est une évidence, c'est-à-dire que si je dois mettre sur la plateforme, si je dois mettre sur YouTube, si je dois faire des vidéos et surtout euh, ne pas en faire trois et lâcher, ma raison de vivre, mon, mon bonheur, ma passion au quotidien, c'est Disney. Et c'est comme ça que j'ai trouvé du coup le pseudo Disney tubeuse, donc contraction de Disney et youtubeuse. Et ça m'est venu comme ça et c'est pour ça que ça a été très dur de lâcher mon pseudo que j'ai été obligée de lâcher parce que bah, Disney, euh, on n'a pas le droit de l'utiliser dans un pseudo, c'est une marque, voilà. J'ai commencé à vouloir tourner euh, à mon retour de Walt Disney World et je vous ai posté du coup la première vidéo le 6 mai 2016 qui est depuis hors ligne hein, parce que euh, j'étais bégayante, toute gênée, etc. Pour être honnête, quand je suis rentrée de Walt Disney World, j'ai fait des recherches pour voir si des chaînes Disney existaient, ce que je ne connaissais pas du tout à l'époque et j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y en avait, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter Est-ce que ces chaînes-là sont pas suffisantes Pourquoi est-ce que moi je vais me mettre sur YouTube. Les choses qui m'intéressent vraiment dans l'univers Disney, euh, que ce soit les secrets de films, que ce soit euh, bah, les revues de livres, les collections, euh, le Disney Boons, tout ça, c'était des choses qu'on retrouvait vraiment pas sur la plateforme, que ce soit sur le YouTube US ou français, vraiment ça n'existait pas. Et en fait je me suis dit que j'allais créer une chaîne qui allait regrouper les choses qui moi m'intéressaient parce que je me suis dit voilà si ça m'intéresse, bah il y a sûrement d'autres personnes que ça peut intéresser. Et voilà où on en est aujourd'hui, on est plus de 15 000 personnes, on a un forum, euh, tous mes réseaux sociaux, je pense notamment Instagram où on est plus de 7500 à l'heure actuelle, ce qui est absolument énorme. Euh, on a dépassé le million de vues sur YouTube, ce qui est fou vraiment fou. Il y a des personnes euh, qui ont été intéressées par l'univers de Disney en tombant sur ma chaîne. Il y a aussi des personnes qui sont passionnées, qui m'ont rejointe. J'ai fait vraiment d'incroyables rencontres. Euh, sur le plan personnel, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et pour tout ça, je suis extrêmement reconnaissante. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah voilà, euh, je suis invitée par Disney à des avant-premières, à des événements qui sont absolument géniaux et que je peux partager avec vous et qui sont aussi grâce à vous, il faut pas l'oublier. Et au-delà de ça, pour moi, on a vraiment la meilleure communauté de YouTube. Je sais que je le dis tout le temps et je le pense sincèrement. J'ai envie de rencontrer chacune des personnes qui me regardent justement à travers les vidéos. J'ai envie de vous serrer dans mes bras, j'ai envie de, j'ai envie de tisser un lien et j'essaye de le faire au maximum, même si c'est vrai que bah, c'est pas forcément évident tous les jours hein, euh, <laughs> de répondre à tous les commentaires, de mais j'essaye en tout cas de vous connaître un maximum et je voulais du coup bah, vous remercier au travers de cette vidéo. Je pense que c'est que le début de tout ce qu'on vit actuellement sur YouTube. J'espère que tout ça continuera, j'espère que vous continuerez de me suivre et de me donner de la force. En tout cas, moi je vous aime plus que tout. Voilà, euh, c'était le petit message un peu gnangnan. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des points particuliers auxquels vous aimeriez que je réponde, si vous avez des questions. Euh, n'hésitez pas, vraiment, ça me ferait très plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Et puis, euh, bah, s'il y a des vidéos un peu plus personnelles sur des sujets précis que vous aimeriez que j'aborde, bah, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires, je serais curieuse de le savoir. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous